Вітіскоп. Чого чекати від е, траси, де е, дуже е, особливі характеристики? Там дуже важливу роль відіграє шасі, потужність мотору трішки меншу, ніж на Сузук, на Спачі, на Монці. І головне, що у нас інтрига в чемпіонаті, яка надзвичайно гостра після Сингапура. Очень непопулярна мисль, но я ставлю на Red Bull. Red Bull виграє в Японії. Да. Фетель виграє в Японії. Да. Фетель виграє в Японії у Рікарда. да. Тобто ти віриш в те, що Себастьян Фетель, який змінював шасі чи не кожної гонки, щоб знайти причину своїх проблем, і поїхав а, в Сингапурі, е, він вирішив ці проблеми. Мы знаем, какие отношения у Сузуки с Себастьяном Феттелем. Ну, вони багато в чому базувалися на супершасі е, і ефективному аеродинамічному шасі Едріана Нью і попередніх Ну и не стоит забывать, что сейчас машина, она по-прежнему, это машина Адриана Ньюи. Как бы Mercedes хорошо не ехал, но все равно Red Bull аэродинамически эффективность, э, аэродинамическая эффективность очень высокая у машины. Проблемы с мотором, да, но... В Канаде у нас были проблемы из э, гальмами в команди Мерседес. В Угорщині були непрості погодні умови, які зіграли на руку Даніелю Рикарду і автомобіль безпеки, який зловив Ніка Розберга в лідерах. Да. В Бельгії у нас був Ніка Розберг і Льюіс Хеймлтон, які не поділили між собою один поворот. Що має бути в Японії, щоб Red Bull выиграли? Я не исключаю, що это будет только вследствие проблем Мерседес. Ну, и... Перший поворот, Розберг Хеймлтон. ой, там Сцена этот первый просто. поворот, да, <laughs> сколько, сколько уже. Ну, це була б класика сезону. Я думаю, це був би взагалі ідеальний сценарій для цього чемпіонату і для того, щоб повернути е, перечинку в е, стосунки між цими пілотами на останні гонки сезону, щоб в Сузуці в першому повороті вони зіштовхнулися, обидва зійшли, і тоді е, щось почнеться. Это а, вот мне очень понравилось после на подиуме в Монце, когда Эдди Джордан спросил, Are you friends again? <laughs> А Льюис так похлопал, очень, очень сдержанно похлопал Ника по плечу и, и сказал, yeah, we are teammates, мы напарники. <laughs> Да, мы не, друз... мы, да. мы не друзья, мы напарники. Он, он не сказал, что мы не <laughs> друзья, он просто сказал, ну, мы напарники. Команда Mercedes, чтобы не говорили ее руководители, Э, по поводу того, что вот мы там рискуем э, командным зачетом. Все прекрасно понимают, Мерседес есть право у команды на одну ошибку, и даже не на одну, а на две, а может даже и на три, смотря на какие. Вот. Я имею в виду там не побеждать в гонках, да, а приезжать где-то <clears throat> вследствие каких-то проблем, может, или замыкая десятку, в том числе, потому что все-таки отрыв от Red Bull там довольно серьезный. Ну, Мій прогноз на Сузуку такий, що у Мерседес буде переваги достатньо, щоб е, виграти кваліфікацію і бути фаворитами в гонці, е, незважаючи на інших суперників. В першу чергу через те, що вони використовують у цей вікенд е, жорстку гуму. Це буде hard та мідіум. А на цих типах у Мерседес усе добре було протягом сезону. На суперсофті на софті виникали проблеми, і суперники підбиралися ближче. Так було в Австрії, наприклад, із Поулом, який відійшов в команді е, Вільямс. Вільямс мають бути сильними, але другу силу, я думаю, буде грати команда Red Bull. І я ризикну зробити ставку на Даніеля Рікардо, тому що мені хочеться, щоб він виграв на цій трасі у Фетеля, виграв е, за рівних умов, щоб не було проблем ні в одного, ні в іншого пілота протягом вікенду. І е, ну, це буде добре для самого себе. Як на мене, дуже цікаво подивитися на протистояння у Феррарі, тому що Алонсо і Кімі в Сингапурі були дуже близькі. В кваліфікаціях розділяли соті долі секунди. Потім Кімі не пощастило з проблемами. Я думаю, що Сузука може нам показати, чи дійсно Кімі знайшов е ключ до своїх проблем, чи все ж таки він все одно не розуміє цей боліт Феррарі, і він відстає від Алонсо на секунду. Ну не, не стоїть забывать, что в Сингапуре же действительно Феррари очень підходила эта траса. Поэтому мне кажется, что это... м, Ну саме тому на трасах, на яких не підходить, як Кімі себе поводить. Тому що Кімі поки що показує себе гонщиком, який пристосовується до е, привабливих умов. Ну, Коли от у да, Феррарі да, все да, окей, в то і хорошому- Кімі їде нормально. Коли все не окей, то Алонсо витискає з Феррарі максимум, а Кімі чомусь залишається в хвості топ-10. Ну, в хороших условиях быстро ехать, в принципе, м- могут все. Ну а найцікавіше в Сузуці почнеться ще в п'ятницю, коли Макс Ферстапен Е, да. Е, дебютує на вільних заїздах в 17 років. Абсолютний рекорд Формули 1. І е, це це скринька Пандори, яку відкрила команда Тероросо. Я думаю, що це може викликати нову хвилю молодих. Колись команда Вільям взяла із Формули 3 Дженсона Баттона. І всі сказали, 20 років Формули Формулі 1 це занадто рано. І потім з'явилися і Кімерекін, і Філіппе Масса. І е, всі ці пілоти одразу Почали показувати результат, тобто стало зрозуміло, що можна брати молодших. Тепер взяли, ну пішли на екстремальну умову, коли майже із картингу беруть Формулу 1. Вітіскоп спортивне відео.